عمي بالجاسم لباس الخاتم طويل بلا غلة لحاس الجسعة دبوس الجملة فيم لبسيسة شيم لخنانة عوينة الدعماش سنتوحة الصلاة هنا وين ترقد الجملة والسيبانة يا خال رتليش معيزات ايه ولا لا لا ها هم جريرتهم هم بعيرة هم جريرة هم Non, je te dis guili guili.